Freuder, Fenster und Türen. Mendrik, guten Tag. Hallo, hier Touristcenter Alsfeld, die Denise Jäckel am Apparat. Hallo. Ich rufe an wegen der E-Mail, die Sie mir hinterlassen hatten. Ja. Das Treffen für den Betriebsausflug, wenn ich da richtig liege. Genau. Der 9. Dezember hatten Sie vorgeschlagen. Das würde bei uns ab 9 Uhr gehen. Einen Moment, ich schaue mal nach. Ja. Ja, das wäre perfekt, 9 Uhr. Alles klar, dann machen wir das. Ähm, wo sollen wir denn hinkommen? Äh, also unser Tourist Center liegt direkt am Marktplatz hier in Alsfeld. Das können Sie eigentlich gar nicht verfehlen, das steht auch vorne dran. Ja, okay. Gut, dann vielen Dank für Ihren Anruf. <laughs> Alles klar. Und einen schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.